میخوه کجاست میوه میخوه او بنا نویسه شیبون است شیبون داره کنیسا کو نماز کجاست نماز تو دان تو دان نماز اینجا بیا خب، جلو بذار دستو که من الگرین معلوم بشه ببینیم یکی نماز اینجا اونه از نیکرب یکم پیشه استیا. کوپالسته یا آره خب کوپ داره کدوم آخه همش کپه داره یه قرمزیه قرمزی و موزه هم موزه عادت واکوم داد اون خاکستری سفیده چیه اینا اون مازه. یک گو شش قنباره اون شش قنباره شش قنباره شش تا کوپه و بله، شش قنباره آره خب میفهمم قنب سه تا گنبد داره قنبر چی گفتی قنبره قنبره اوکی اون وقت دیگه کجا اینور اون چی اونم کنیساست اونم خب. اونم نیمازه یا خونه مردمه خونه کنیسا گیلک گیلکی کدومه نیماز گیلکی کدومه نیماز گیلک گیلکی گیلکی گیلکی گیلکی نیماز کدومه او قرچاقینی قرچاقینی او نیماز یک قرچاقینی کدوم او قرمزی قرمز که بگم بدره قرمزی یک لغم براموزی است او نیماز گرچاگی گرچاگی یکی اسمش هست گیلکی گیلکی کدومه گیلکی پا ما مو خوندنیم آره، گیلکی میدونی آره. گیلکی آره، کدومه اون خب، همون گیلکیه اون سفیده گیلکی اسپی است یا پسه است پشتی است نه که قیمتی است نه طرفه پس قرمزیه یه سفیده اون سفیدیه اون, اون گیلکیه کدومشون بازه ما امشب داریم بیریم که نیماس یکیش بازه بغل خونه کدومه چای خونه اینه دفتره این وریه خب، نماز آه آه اونچکه اینچکه خب، ساعت هفت بازه ساعت هفت سیزده تا نماز ده بره اینچکه سین تا سین تا خب ما که همش دو تاش رو دیدیم ده و سه خب نیماز ده بره این دو تا بقیهش کو ای ساعت نه این دو تاشو نشون دادی یازده تا دیگه کو ای ساعت چه خونده نمیگه نماز نه این نه نه نه یکی اینجا دو تا اونجا و سه تا اونجا ده تا دیگه کو دا گشت گشت خونه آره وقت میشه رفت کسی کسی هست کلید داشته باشه یکی شوایی یکی شوایی یکی یعنی مزه شوا ساخته کدوم میشه سبزه کدوم قرمزه اون که مثل دیوار دیواره اصلا پنجره نداره آره پنجرهش برای پنجرهش اون بره نه اون نه اون نه دو دانه نالش استفاده چی؟ نه اون که ستاره روش هست کدوم آره، آره. ستاره توشه؟ ستاره سفید داره اونو میگی؟ اون که ازش رد شدیم چپشه آره چپ آها چپشه خیلی خوب ده تا ده تا سینزده داره چند نفر اینجا؟ چند براخا اینجا؟ چند؟ هستن؟ هستن زندگی میکنن زندگی میکنن چند چند جور جمعیت چقدره؟ نستان چند نفر؟ 1000 دومین بوده یا؟ آزار نهنیم صد تا دویست تا هزار چهارصد پانصد پانصد 500 تا 500 آره. آزار آدمش یعنی؟ ده اری سرونی اری نویم او اری سرونی نویم میان اینجا آدم بار میان, میان که برن سر قبر میرن سر ها پیش باب میرن سر قبر سر قبر ماده یا امینان ماند امینان بعد تیشا باب بعد نوه آف بعد نوی بعد نوی چونی باشم بعد نوی قضا شام قضا شام شام چیه <laughs>